procedemos a una inspección externa, observando el estado de la superficie, de la serosa, de los bordes, si hay alguna modificación. También hay que recoger la sensación que produce a la palpación y una vez efectuadas estas maniobras y las descripciones oportunas, si hubiera alguna alteración, pasamos a su examen interno, dando cortes seriados, paralelos y viendo el aspecto de la superficie de corte.